အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မနေ့ကတော့အလင်းအမှောက်အမှန်တိဆောက်ပုံကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာပေးတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် saturation map ဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ saturation map မတိဆောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ပုံရဲ့ saturation အနည်းအများကိုစစ်စီတဲ့အလွှာတိဆောက်ပုံကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံး adjustment အလွှာတွေကနေပြီးတော့ invert ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် opacity နေရာမှာ opacity နေရာမှာကျွန်တော်90ထားလိုက်မယ်နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် color ကိုရွေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာ saturation ပုံမှန်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီဒီအဖြူမဲအရောင်လေးနဲ့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီ saturation များတယ်ဆိုလို့ရှိရင် saturation များတဲ့အရောင်လေးအခဲရောင်မဟုတ်ပဲねဒီမှာအနီရောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာအနီရောင်လေး saturation များတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်းကင်နေရာမှာအဝါလေးနည်းနည်းတန်းနေတယ်เนาะဒီနားမှာ saturation နည်းနည်းများတယ်ဆိုတော့တဘောပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်တခြားပုံလေးနဲ့စစ်ကြည့်မယ်ောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ adjustment အလှော်ထဲမှာကျွန်တော် invert ကိုခေါ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် opacity မှာ 50%ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် blend မှုမှာကျွန်တော် color လို့ယူလိုက်မယ်เนาะ okay ဒီပုံမှာဆိုရင်တပုံလုံးကြီးခဲရောင်ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအအဖြူမဲဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဒီပုံမှာ saturation over ဖြစ်နေတဲ့နေရာမရှိဘူးပေါ့เนาะ okay ဒီမှာကျွန်တော်စစ်ဆေးမှုအလှော်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပုံလုံးကြီးအဖြူမဲပဲပြပေးတာပေါ့เนาะ okay နောက်တစ်ပုံလည်းကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ဒီပုံဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တည်တယ်ဒီပုံဆို saturation များနေတာပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးမှုအလှော်လေးတစ်ခုထည့်ကြည့်မယ် ဒီမှာ invert ကိုခေါ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် opacity မှာ50%ထားမယ် blend မှုမှာကျွန်တော်တို့ color ကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာ saturation များနေတာလေဒီ short lens မှာအပြာရောင်တွေရှိနေတယ်เนาะဒါလို့ဒီ short lens မှာ saturation များတယ်ပြီးရင်ဒီနားမှာအဝါရောင်တွေရှိတယ်ဒီနားမှာ saturation များတာပေါ့เนาะ okay ဒါကကျွန်တော်တို့စစ်စေတဲ့အလွှာပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးနဲ့ saturation map တိစောပုံကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ် okay ဒီအလွှာလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်เนาะ okay ကျွန်တော်တို့ saturation map တိဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကအလင်းအမှောင် map တိဆောက်တယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ new layer တစ်ခုခေါ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် keyboard ကနေ control shift order e ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်လက်ရှိမြင်နေရတဲ့ပုံကိုဒီ layer မှာလက်ဖြည့်ပြီးမှာပေါ့နော် okay ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ fader လဲသွားမယ်ပြီးရင် order ဒီထဲမှာ HSB မြင်းဆောင် HSL ကိုယူလိုက်မယ်ကျွန်တော် RGB ကနေပြီးတော့ hue saturation brightness ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုသွားမှာပေါ့နော် HSB ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံနေဒီလိုမျိုး HSB move ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီနာမှာကျွန်တော် channel လေးဝင်မယ်ဒါဒီ HSB ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒါဒီ RAM မဟုတ်တော့ဒါဒီ hue ပြောင်းလဲမှုကို hue အနေအများပြောင်းလဲမှုကိုသူအဖြူမဲနဲ့ပြပေးတာပေါ့နော်ဒါဆိုရှင် saturation အနေအများပြောင်းလဲမှုကိုသူဒီအဖြူအမဲနဲ့ပြပေးတယ်ဒါဒီ brightness ပြောင်းလဲမှုကိုသူဒီအဖြူအမဲနဲ့ပြပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က အခု saturation map လောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ green channel ကိုယူလိုက်မယ်เนาะဒါဒီ saturation ပေါ့เนาะ HSP ဆိုတော့ဒါဒီ saturation ပေါ့เนาะအလယ်က saturation okay ဒီမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ shortcut ဒီ control 4ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့က selection လိုချင်တဲ့အတွက် control order 4ဖြစ်မှာပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် RGB channel ကိုပြန်သွားလိုက်တော့မှာเนาะတကယ်လို့ကိုကဒီအနေထားကိုနားလဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ channel တွေဝင်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်ဒီကနေပဲ cap ခေါ်လိုက်မယ် cap ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် control order 4ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะတခါတည်းတန်းပြီးတော့ဝင်သွားမှာပဲเนาะ okay sorry မှားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအလှော်နောက်မှခေါ်တင်တယ်เนาะ okay ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ control order 4ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် selection ရလာပြီပေါ့เนาะ control order 4ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ saturation အနည်းအများကို selection မှတ်တာပြီးပေါ်ပါပြီပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကိုဘာ adjustment အလှော်နဲ့ချိန်မလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့က hue and saturation နဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင် hue and saturation vibrant နဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင် vibrant ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် hue and saturation ကိုမှယူလိုက်မယ် hue and saturation ကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီဒါမှဆိုလို့ရှိရင် map တစ်ခါတည်းဝင်သွားပြီပေါ့နော် selection ရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီက adjustment အလှော်ခေါ်တာနဲ့ map မှာတစ်ခါတည်းဝင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူဒီ active ဖြစ်တဲ့အလှော်ပါเนาะ active ဖြစ်တဲ့နေရာပါเนาะဒါဆိုဒီအဖြူဒီ saturation များတဲ့နေရာဒီအမဲဒီ saturation နည်းတဲ့နေရာပါเนาะ okay ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကျွန်တော်တို့လောက်ထားတဲ့ဒီ HSP ကိုပြောင်းလာတဲ့အလွှာမလို့အဲ့တော့ဒီအလွှာကျွန်တော်မျက်စိပိတ်လိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ဒီ layer တမ်မနီကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် saturation တွေကိုကျွန်တော် short လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုအနီတွေကြီးပဲယော့ကြလာမှာเนาะ saturation များတဲ့နေရာပဲယော့လာမှာပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ mac ခန့်ထားတယ်เนาะဒီမှာ okay ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တိကျခြင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာအနီများတာကိုကျွန်တော်တို့သိတာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ color channel ထဲမှာ red တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ယူရမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ saturation short ချလိုက်မယ်ပြီးရင် ဒီ price နဲ့လေးပါကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short ချလိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စစ်ဆေးမှုအလှတစ်ခုဖန်တီးကြည့်မယ်ဒီမှာ invert invert မှာ opacity ဒီ50%ထားမယ်ပြီးရင် blend မှုဒီကာလာဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ခုနက saturation short လာတဲ့အလှပေါ့နော် okay ဒီအလှလေးကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာဒီ saturation များနေတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုန HSP method နဲ့လောက်လာတဲ့အလှလေးကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော် saturation တွေဒီပြန်ပြီးတော့ပြည့်သွားပြီ saturation နည်းနည်းလေးညော့နေလာတာနဲ့အမျှသူဒီအဖြူအမဲပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီအနီရောင်နဲ့မပြတော့ဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ saturation map ကိုခံတာနော် saturation စစ်စီတဲ့အလှော်ကျွန်တော်ခံတာလို့နော် okay ဒါမှပါလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပုံနေဒီမှာဒီနေရာဒီ saturation များနေတာပေါ့နော်ဒါအနီရောင်ဝင်နေတဲ့အတွက် saturation များနေတယ် okay ကျွန်တော်ဒီခုနချိန်ညှိထားတဲ့အလှော်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီ saturation ညော့နေပါပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ပြမယ် delete ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံး new layer ခေါ်မယ်ပြီးရင် keyboard ကနေ control shift order e ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် fader ada hsp မြင်းဆောင် hsa ဒီကနေ့ကျွန်တော် RGB channel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ HSP channel ကိုလိုချင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် HSP ကိုရွေးတယ်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံနေ HSP channel နဲ့ဖြစ်သွားပြီအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် channel ထဲမှာတကြည့်မယ်ဒါဒီ hue ဒါဒီ saturation ဒါဒီ price နဲ့ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လိုချင်တာ saturation အဲဒါကြောင့်မို့ control order full ဖြစ်ရမှာနော်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနေဒီအနေထားမှာမရဘူးเนาะဒီအလွှာကိုမျက်စိမှိတ်တာလို့မရဘူးဒီဒီအလွှာကိုမျက်စိပိုက်လိုက်တာ ਨੇ ဒါဒီ RGB channel ပြန်ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါကိုဖွင့်လာမှဒါဒီ HSB channel ဖြစ်နေမှာเนาะဒါကြီးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လာရမှာเนาะဒီအနေထားကြီးကိုဖွင့်လာရမှာပြီးတော့မှ control order full ပေါ့เนาะဒီ saturation channel ကိုကျွန်တော် selection ယူလိုက်တာပေါ့เนาะ selection ရလာပြီပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ hue and saturation ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ဒါဒီကျွန်တော်ဒီမှာမတ်ရလာပြီဒီအလွှာဒီမလိုအပ်တော့ဘူးဒီအလွှာကိုကျွန်တော်မျက်စိပြန်မှိတ်လိုက်တော့မယ်နော်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စစ်ဆေးမှုအလွှာပါတစ်ခုထပ်ထည့်မယ်အဲဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော် invert ကိုခေါ်မယ်ပြီးရင် opacity ဒီ50%ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီကလာဖြစ်ရမှာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ hue and saturation ဆိုတဲ့အလွှာเนาะခုနကျွန်တော်တို့ saturation map လောက်တာတဲ့အလွှာဒီကျွန်တော်ဘာမှချိန်ကြီးချက်မထည့်ရသေးဘူးเนาะ ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပုံနေငကူအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ဒီမှာမှစစ်ဆေးမှုအလှတစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်တယ်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်စစ်ဆေးမှုအလှကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်တွေမှာ saturation များနေတာကိုသူပြနေမယ် okay အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က QN saturation အလှမှာဒီတမ်မနီကိုယူတယ် layer တမ်မနီကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်အဲ့ဒီ layer တမ်မနီကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ hue and saturation ရဲ့ property ပေါက်ကျလာမှာပေါ့နော်ဒီအနေထားမှာမှကျွန်တော်တို့ saturation ကို ဒီ master ကနေပဲကျွန်တော် short ချလိုက်မယ်เนาะတက်ရောင်လည်းမယူတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီ master ကနေပဲ short ချကြည့်မယ် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာအလင်းအမှောင်လေးပါကျွန်တော် adjust နည်းနည်းလေးပြန်လုပ်လို့ရသေးတယ်ဒီအလှော်ဒီ saturation ချက်ပေါ့เนาะ saturation စစ်စီမဲ့အလှော်ကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံလို့မရအောင်ကျွန်တော်ဒီသူ့ကိုဘယ်နေရာမှာ saturation များနေတယ်ဆိုတော့ကြည့်ဖို့တိဆောက်ထားတာသူ့ကိုအပြည့်အဝယုံလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဖြူအမဲဖြစ်တဲ့အထိတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်လို့မရအောင်เนาะကျွန်တော်အဖြူမဲဖြစ်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay တခါတလေမှာ okay မယ်တခါတလေမှာမ okay ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမျက်စိနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်တင်တာပေါ့เนาะ okay ဒီနေရာမှာ saturation များနေတာဗျာ okay ဒါကျွန်တော်သိသွားပြီအဲ့နေရာကိုကျွန်တော် saturation short ရတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် saturation max ခံပြီးတော့ကျွန်တော် short လာပြီပြီးတော့မှ opacity အနည်းများတော့ကိုမျက်လုံးနဲ့ကိုပြန်ချိန်တာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့เนาะကိုမျက်လုံးနဲ့ကိုဆုံးဖြတ်တာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် opacity ကိုတော့ကိုလူတလောက်လေးပြန်ချိန်ညှိလိုက်မှာပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် before ဒါဒီ after ပေါ့เนาะ okay တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာ saturation matter မှာပါပဲနဲ့ hue and saturation မှာကျွန်တော်တို့ master ကိုရွေးပြီးတော့ short ချလိုက်မယ်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲကျွန်တော်ကြည့်ချင်လို့ရှိရင် keyboard ကနေ shift key ကိုနှိပ်တာမယ် shift key နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ layer matte template တစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီကျွန်တော် layer matte မပါပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ hue and saturation မှာ short နဲ့ short ထားတဲ့အနေထားပါဗောနော် okay ဒါပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တပုံလုံးဒီ saturation ညော့နေသွားတာဒီ layer ပါဝင်တာနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆို saturation များတဲ့နေရာကိုပဲသူက လျှော့နေသွားပြီးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် layer map ကြည့်မယ်ဆိုရင် order နဲ့ order ဖိထားပြီးတော့ဒီ layer map template မှာတစ်ချက် click ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဒီနေရာမှာ saturation များတယ်လို့သူတတ်မှတ်တယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဒီ saturation များတယ်လို့တတ်မှတ်တယ်ဒီနေရာမှာ saturation များတယ်လို့တတ်မှတ်တာပေါ့နော် okay အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေးဒီ saturation ညော့နေသွားမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးတွေကိုမညော့နေစေချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ saturation ဒီ hue and saturation မှာကိုလျှော့နေခြင်းနဲ့ကိုလျော့နေခြင်းနဲ့အရောင်ရွေးချယ်ပြီးတော့လျော့နေပါတော့။ကဲကိုကဒီမှာဆိုအနီရောင်ပဲလျော့နေစေခြင်းနဲ့ဆိုရင် red ကိုပဲရွေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်လျှော့လိုက်ပါတော့။ Okay ။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ layer map ကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ခြင်းနဲ့အဲကြောင့်မို့ order နဲ့ order ကို click ထားမယ်ပြီးရင်ဒီ layer map thumbnail နှိပ်လိုက်မယ်နော်။ဒါဒီ saturation များတာကိုအဖြူနဲ့ပြပြီးတော့ saturation နည်းတာကိုသူဒီအမဲရောင်နဲ့ပြတာပြီးတာနော်။ Okay ကျွန်တော်တို့က saturation နည်းတဲ့ဟာတွေကိုပြန်တင်ခြင်းနဲ့ဗျာ။ saturation အ ਨੇ လေးတွေကိုပြန်တင်ခြင်းတာပေါ့နော် saturation ညော့နေနေတဲ့ဟာတွေကို saturation ပြန်ထည့်သွင်းခြင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ hue and saturation adjustment အလှော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ခေါ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုန saturation map ခံထားတဲ့အလှော်ကို order order နဲ့ဖိပြီးတော့ဒီအပေါ်က map တွေကိုကျွန်တော်ကူထည့်လိုက်မယ် order ကိုဖိထားပြီးတော့ mount mount နဲ့ drop ဆိုပြီးတော့ဒီထဲကိုကူထည့်လိုက်မယ်နော်โอเคဒါဆိုဒီမှာလည်း map တစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီဒါတွေ saturation များတဲ့ဟာကိုသူဒီ အဖြူရောင်နဲ့ပြတယ်နဲတဲ့ဟာကိုအမဲနဲ့ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလွှာမှာချိန်ညှိကျင်တာက saturation နဲတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့တင်ကျင်တာ saturation များတဲ့ဟာကိုမထိပဲနဲ့ saturation အနည်းလေးတွေကိုပဲပြန်တင်ကျင်တာเนาะအဲဒါကြောင့်မို့ဒီအလွှာကိုကျွန်တော်တို့ invest လုပ်ပေးရမယ်ဒီမျိုးအဲ invest လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ layer map တမ်မနီကိုယူထားပေးဖို့လိုတယ်เนาะဒီ layer map တမ်မနီကိုယူထားမယ်ပြီးတော့မှ control i ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် saturation နဲတာတွေကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိချက်တွေဒီနေရာတွေမှာ spool လုပ်မယ် ဒီနေရာတွေမှာ spool မလုပ်တော့ဘူးเนาะမဲတဲ့နေရာတွေမှာ active မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့เนาะ okay ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့က saturation တအားကြီးညော့နေနေတဲ့ဟာကိုပဲတင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေ control L ကိုထပ်နှိပ်မယ်။ okay control L မနှိပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ layer mask တမ်းမနည်းကိုရွေးချယ်ထားဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ layer mask ကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ချဲ့လဲနေတာเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ layer mask တမ်းမနည်းကိုရွေးချယ်ထားပေးရမယ်။ပြီးတော့မှ control L ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်။ဒါဆို level ပေါက်လေးကြာလာမယ်။ level ပေါက်လေးမှာမှကျွန်တော်ကဒီ price net တွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မင်းမှောင်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော် active ဖြစ်မဲ့နေရာတွေကျွန်တော်ဒီမှာချိန်ညှိလို့ပြောင်းလဲမဲ့နေရာတွေဒီနေရာတွေဖြစ်မဲ့ဒီနေရာတွေဖြစ်မဲ့ဒီနေရာတွေဒီမပြောင်းလဲတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့ဒါโอเคဒါဆိုရင် saturation တအားနည်းနေတဲ့ဟာတွေကိုပဲသူက spot လောက်တော့မှာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ ဒီ hue and saturation 10 minute ကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ပုံကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ property box လေးပြန်ကြားလာမယ်เนาะဒီ hue and saturation ရဲ့ property box လေးပြန်ကြားလာမယ်ဒီမှာမှကျွန်တော် saturation လေးတင်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ညော့နေနေတဲ့နေရာတွေကို saturation ပြန်တင်ပြီးမှာပါเนาะဒါလေး saturation ညော့နေနေတာပါเนาะ okay ကျွန်တော်ဒီမှာတင်လိုက်မယ်ဒါဒီခုနက saturation ပို့ပြီးတော့ညားလာမှာပေါ့နော် okay အဲကျွန်တော် before and after ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော် အဲ့မှာမှအနေအများတော့ကျွန်တော်တို့ opacity ချိန်ညှိပြီးတော့ short တင်တာပါနော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ saturation အလေအလတ်ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ် saturation နည်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး saturation များတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ saturation အလေအလတ်တန်အောင်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလှော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်မယ်เนาะဒီအလှော်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ channel တွေတွားတွားမှရမယ် channel တွေဝင်မယ်ပြီးရင် green channel ပေါ့နော် green channel ဆိုတာ hue saturation brightness ကျွန်တော် saturation channel ကိုရွေးမယ် ပြီးတော့မှ select ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ color range ပေါ့နော် color range အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ mid 3ယူမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ mid 3ယူမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ40%လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် saturation အလေအလတ်တွေကိုသူမှတ်ပေးပါပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော် RGB channel ကိုပြန်ဖွင့်မယ်ပြီးရင် layer စီပြန်သွားမယ် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် hue and saturation ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ map ပါဒီဒီ saturation map တွေတခုရလာပြီဒါဆိုရင်ဒီအလွှာမလိုအပ်တော့ဘူးဒီအလွှာကျွန်တော်မျက်စိပြန်မှိတ်လိုက်တော့မယ်ဒီမှာ hue and saturation 10မိနစ်ကိုနှစ်ချက်ကလစ်မယ်ဒါဆိုရင် property box ပြန်ကျလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီမှာအလေအလတ် saturation တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာလိုသလိုပြန်ချိန်ညှိလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အလင်းအမှောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်လိုသလိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရတာပေါ့နော်ဒါ saturation map မှာကျွန်တော် saturation ပဲချိန်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ light snap မှာလည်းကျွန်တော်အတူ short လုပ်လို့ရသေးတယ်ဒီမှာဒါဒီ over saturation เนาะ okay ဒီမှာဒီလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ light snap မှာကျွန်တော်တို့အတူ short လောက်ရင်တက်ရောက်မှုတွေရှိမှာပေါ့နော် okay ဒါက join နေနေတဲ့ saturation အလှော်ပါနော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ light snap တွေကိုကျွန်တော်တို့အတူ short လောက်လို့ရအောင်ပေါ့နော်သူက saturation မမဟုတ်ဘူးကိုညံရှိရင်ညံရှိသလိုတုံလို့ရမှာပေါ့နော် okay ပြီးရင်တကောင်အားလုံးကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်မယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော် opacity လေးနည်းနည်း slide short လိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုခုနထက်ဆိုင်ကျွန်တော်ပုံလေး ဒီ saturation ပို့ပြီးတော့ညိမ်သွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုခုနတော့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီတအားကြီးညီရဲနေတော့ဒီသေးလေးတွေပါမရှိတော့နော် saturation များနေတော့နော်โอเคအဲဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံနဲ့ဆန်းကြည့်မယ်ဒီတစ်ပုံမှာနော်ကျွန်တော် saturation map ကိုမတိဆောက်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ action နဲ့ပဲတုံးတော့မယ်နော်ကျွန်တော် action တိဆောက်တာပဲဒါဒီမှာ over saturation ရှိတယ်အလယ်အလတ် saturation ရှိမယ်ညော့နေနေတဲ့ saturation ရှိမှာပေါ့နော်โอเคဒီပုံမှာဆိုရင် over saturation တွေကိုကျွန်တော် short ချခြင်းတယ်နော် saturation များနေတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော် short ချခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် cap ကိုကျွန်တော်အရင်ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆို cap ရလာပြီအခု cap ဒီ layer mask အဖြူရောင်နဲ့ဖြစ်နေတာနော်ပြီးတော့မှကျွန်တော် over saturation ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှတ်တယ်မှာ over saturation ရလာပြီပေါ့နော်ဒါကုနာမှတ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တိဆောက်ထားတာပဲ okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာအော် sorry cap မဟုတ်ကျွန်တော် hue and saturation ယူရမှာ hue and saturation ဒီမှာ over saturation okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ saturation ကို short ချမယ်ဒီ brightness တွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short ချမယ် okay ကျွန်တော်စစ်ဆေးမှုအလွှာလေးတစ်ခုလိုချင်တယ် saturation စစ်ဆေးဖို့တော့ဗောနော်အကြောင်းဒီမှာ saturation chat ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နော် saturation chat ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာစစ်ဆေးမှုအလွှာရောက်လာမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရတာဗောနော်ဒါတွေ before ဒါတွေကျွန်တော်ဒီ saturation နဲ့ short နေတာတဲ့ဟာဗောနော် okay ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ် short ချင်နေတယ် okay ဒီ chat လေးရလေးမျက်စိတစ်ချက်ပိတ်လာလိုက်မယ်နော် okay ဒီလောက်အနေထားကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်သဘောကျနေပြီဒါ live နဲ့ဒီနည်းနည်းလေးပြန်ခိုးတင်ခြင်းနဲ့ okay နော်ဒီလောက်လောက်လေးဆိုဒါဒီတော်လေး okay နေပြီเนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲဒီ hue and saturation နောက်တစ်လောက်ထပ်ခေါ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် over saturation ကိုကျွန်တော်ထပ်လိုချင်နေတယ်เนาะ over saturation ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်က အပြာရောင်တွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့နှက်ကျင်တယ်เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကာလာထဲမှာကျွန်တော် blue channel ကိုရွေးတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပူတော့မှောင်ချမယ် saturation နည်းနည်းလေးလျှော့မှာပေါ့နော် okay hue ပါနည်းနည်းလေးလိုက်ပြောင်းလိုက်တာပူပြီးတော့တိတ်ပဲရှိမှာပါ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါဒီ before saturation များနေတယ်ဒါဒီ after ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီပုံကို before and after ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော် saturation ပြန်ပြီးတော့ညင်သွားပြီပေါ့နော် okay saturation map တိဆောက်တာတော့လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ဒီ layer map တွေကိုလဲကျွန်တော်တို့ level နဲ့လိုသလိုအတူအလျှော့ပြန်လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော် level နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုသလိုအတူအလျှော့လေးအနည်းအများလေးပြန်လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော် okay okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ map တက်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ် ဒီ saturation နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer map မှာကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့တကွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer map မှာတည်ထားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီပုံမှာ color လွတ်အပ်လေးတစ်ခုထည့်မယ် color လွတ်အပ် okay ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ရွေးချယ်ပါလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီလွတ်အပ်လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုပါဆိုနော် okay ကျွန်တော်ဒီ color လေးကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတာဒီတပုံလုံးကိုထိခိုက်သွားတာเนาะကျွန်တော်လူမာထိခိုက်မှုတိုက်ယူတော့မရှိခြင်းဘူး ဒီ color လေးကိုကျွန်တော်သဘောကျနေပြီလူမှာအဲနည်းနည်းလေး short ပြီးတော့ထိကျင်တယ် background ရဲ့အနေထားကိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်မကျွန်တော် short ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပုံလုံးညွန့်နေသွားမှာကြီးเนาะကျွန်တော်ဒီအနေထားကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လူမှာထိနေတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်မကြိုက်တာเนาะအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ back ဒီဒီပုံလေးပါတဲ့အလှော်ကိုကျွန်တော်ယူမရမယ်ဒီပုံလေးပါတဲ့အလှော်လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် select တယ်သွားမယ် select တယ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် subject ကိုယူလိုက်မယ်เนาะ subject ကိုကျွန်တော် select မှတ်ခြင်းတယ် okay ဒါဆိုရင် subject ကိုသူဆက်လက်မှတ်ပါပြီเนาะအဲဒီမှာရှိတာက CC 2020ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ select subject အလုပ်လောက်တာဒီအရန်မိုက်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် CC 2020ကိုတွင်းထားစီကျင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်က CC 2019တို့ဘာလို့ဆိုရင် select subject ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမျိုး select မှတ်တာတော့တိကျမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ CC 2020မှာတော့မှ July update မှာမှကျွန်တော်တို့ဒီမျိုး selection တွေကပို့ပြီးတော့တိကျလာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ CC 2020 July update လောက်ကို တွင်တာတင်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော် select ဆက်ချက်ကျွန်တော်နှိပ်တာပေါ့ဗျ selection တစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ခုန layer map ကိုရွေးမယ်ဒီ layer map မှာအဖြူရောင်ဖြစ်နေလို့တပုံလုံး effect တက်ရောက်နေတာเนาะဒါကယ်လို့ဒီနားမှာအမဲရောက်နေတာဆိုလို့ရှိရင် effect တက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာအမဲရောင်လေးဖြည့်လိုက်မယ် layer map ကို color မှာကျွန်တော်အမဲရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် layer map ကို layer map thumbnail ကိုကျွန်တော်ရွေးထားမယ် keyboard ကနေ order bus page နှိုက်လိုက်လို့ရှိရင် selection ရှိတဲ့ area တွေကိုခုနကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့အမဲရောင်နဲ့ဖြည့်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော် okay ဒါ selection ကိစ္စပြီးသွားပြီကျွန်တော် selection ဖြောက်လိုက်တော့မယ် control d ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကလူပေါ်မှာလုံးဝမတက်ရောက်တော့ဘူး background ပေါ်မှာမတက်ရောက်မှုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က map မှာ black အတိဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူကိုလုံးဝတက်ရောက်မှုမရှိဘူးဒီအဖြူတဲ့ area တွေကိုပဲတက်ရောက်မှုရှိမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ကဒီ effort ကိုပေါ့နော်ဒီခုနကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဒီဒီ brown effort ကိုကျွန်တော်တို့လူမှာလည်းအနည်းငယ်လောက် တက်ရောက်စေချင်တာပေါ့နော်အပြည့်အဝတော့မတက်ရောက်စေချင်ဘူးအနည်းငယ်လောက်ပဲတက်ရောက်စေချင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ layer map တမ်မနီကိုရွေးတယ်ဒါဆိုရင် layer map property box လေးပေါ်လာမှာเนาะဒီမျိုး layer map ရဲ့ property box လေးရှိတယ်ပြီးမှပြီးရင်ဒီမှာ density ဆိုတော့ရှိတယ်เนาะ density ကိုကျွန်တော် short ချလိုက်မယ် okay ကျွန်တော် layer map ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะ okay layer map ဒီခုနလို black မဟုတ်တော့ဘူးသူဒီခဲရောင်လေးဖြစ်သွားပြီခဲရောင် ဖြစ်လာတာနဲ့အမျှသူဒီ 2D ခုန effect အနည်းငယ်တက်ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရှင် black ဆိုလို့ရှိရင် effect လုံးဝမတက်ရဘူးခဲရဆိုရင် effect အနည်းငယ်တက်ရမယ်အဖြူဆိုလို့ရှိရင် effect လုံးဝတက်ရမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီဒီ layer 10 minute ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ငကိုပုံတိုင်းပြန်မြင်ရမယ်ဒါဒီအဖြူရောင်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တပုံလုံးတက်ရောက်နေတာနော် okay ကျွန်တော် layer map 10 minute ကိုယူလိုက်မယ်ခုန density ကျွန်တော်အကုန် short လာတာနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်တင်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်တင်မယ်ကျွန်တော်တို့လူတလောက်ပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီပုံမှာဆိုကျွန်တော်60%လောက်65%လောက်ထားလိုက်မှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူမှာအနေငယ်တက်ရအောင်မယ် background မှာအပြည့်အဝတက်ရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအနီးကပ်ဆွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတခါတလေမှာကျွန်တော် selection မှတ်ထားတာတွေ hash ဖြစ်နေတတ်တာเนาะဒီမတိကြတာတို့ဖြစ်နေတတ်တာเนาะအဲကြောင့်ဒီ selection ကိုကျွန်တော်တို့ ဒါကြောင့်မို့ဒီ map ကိုကျွန်တော်တို့ fader လေးနည်းနည်းထည့်တာတင်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော် fader လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ် fader အများကြီးထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုပို့ပြီးတော့အနာဆုံးလေးတွေဒီ source ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂျင်းနာတာကိုတိတ်ပြီးတော့မသိရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် hash ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေမှာ okay ပြီမဲ့ပုံတိုင်းနဲ့မ okay နိုင်ဘူးအဲဒီနေသားမှာ okay နေပြီမဲ့တခြားပုံပေါ့နော်တခြား load app တစ်ခုခုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မ okay နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အချင်းတစ်ခုလောက်တာပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ auto selection နဲ့ကျွန်တော်တို့ select မှတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ layer map မှာကျွန်တော်တို့ fader လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလောက်ချိန်ညှိတာတင်တာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ layer thumb လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမြင်ကွင်းကိုပြန်မြင်ရမယ် okay ဒါဆို before ဒါတွေ after ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တခြားလွတ်အပ်လေးထည့်ကြည့်မယ်ဒီဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော် delete okay ကျွန်တော်နောက်ထပ် color လွတ်အပ်လေးတစ်ခုထပ်ခေါ်မယ်ပြီးရင်ဒီလွတ်အပ်မှာကျွန်တော်နည်းနည်း over ဖြစ်တာလေးတစ်ခုရွေးကြည့်မယ် okay ဒါလေးယူလိုက်မယ်နော်ဒါလေးလုံးဝ over ဖြစ်တာနော် okay ကျွန်တော် background တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုပါဆိုပေါ့နော်ဒီလူမှာထိနေတဲ့ဒီလူမှာထိနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short ချခြင်းတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီလူပုံပါတဲ့အလှော်ကိုယူမှရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလူပုံပါတဲ့အလှော်တစ်ခုကျွန်တော်ယူထားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် select subject ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီအလှော်ကြီးကိုရွေးထားပြီးတော့ select subject ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအလှော်မှာပဲ support လောက်မှာနော်ဒီအလှော်မှာလူပုံနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဟာဘာမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ to selection မှတ်မှတ် ပုံရိပ်တစ်ခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအလှော်ရွေးထားပေးတင်တယ်ဒီအလှော်မှာကျွန်တော်တို့လူပုံရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော် select ပြီးတော့ဒီမှာ subject ပေါ့နော် okay ဒါကျွန်တော် selection ရလာပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကအလှော်ရွေးမယ်ကျွန်တော်ဒီ map မှာအဖြူဖြစ်နေလို့တပုံလုံး effort တက်ရောက်နေတာကျွန်တော်ဒီမှာအမဲရောင်လေးရွေးတယ်ပြီးရင် keyboard က order bus ပေးနိုင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ map မှာအမဲရောင်လေးဝင်သွားပြီနော် okay control d ကျွန်တော်ဖြောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အနာဆုံးလေးတွေကျွန်တော်တက်ကြည့်ကြည့်မယ် โอเคဒီနာမဆိုရင်တက်ပြီးတော့အဆင်မပြေနေဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာ fader လေးနဲ့ adjust ပြန်လုပ်ပြီးတင်တာပေါ့เนาะဒါရှင်းပြောဒါ layer map ကို fader အတူရှော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်တာပေါ့เนาะโอเคဒါလောက်လေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်လူမှာလည်းကျွန်တော် effort အနည်းငယ်တက်ရောက်စေချင်တယ်ဒီခုနအဝါရောင် effort လေးအနည်းငယ်တက်ရောက်စေချင်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် density မှာကျွန်တော် short ချလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်80%လောက်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင် before ဒါလေး after ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီ map တာကျွန်တော်တို့မခန့်တာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံနေဒီလိုမျိုးအဝါရောင်ရေးရေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလူတလောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ adjust ပြန်လုပ်လို့ရမယ် okay ဒါက layer map မှာပါဝင်တဲ့ density ရဲ့ fader ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အလုံးလုံးပုံကိုကျွန်တော်တို့နားလည်တာတင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပုံပြင်တဲ့အခါမှာအသုံးချတင်တာပေါ့နော် okay ဒါကကျွန်တော်တို့ color လွတ်အပ်ကိုကျွန်တော်တို့ map ခံပြီးတော့သုံးတဲ့နေပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ color လွတ်အပ်အသုံးပြုနေတစ်ခုထပ်ပြပေးမယ်။ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်။ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော် color လွတ်အပ်တစ်ခုထပ်ခေါ်မယ်။ဒီမှာကျွန်တော်လွတ်အပ်ကိုကုနာလွတ်အပ်လေးပဲထည့်လိုက်မယ်နော်။ကုနာလွတ်အပ်နဲ့ပြရတာအဆင်ပြေတယ်။သူကတအားကြီး over ဖြစ်နေတော့ပြရတာအဆင်ပြေတယ်နော်။ Okay ဒီလိုအပ်လေးနော်ခုနလိုအပ်လေးနဲ့မှကျွန်တော်ပြန်ဆန်းကြည့်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက် map ကိုအသုံးမပြုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တနည်း bland f နဲ့တွားမှာပေါ့နော် okay ဒီပုံမှာဆိုရင် effort ဒီတပုံလုံးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တက်ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုပါစို့ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ကလစ်မယ်ဒီ color လို့အလှော်ကျွန်တော်နှစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ layer style ဘောက်တွေတခုကြာလာမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ blend if ဆိုတာရှိတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့အဓိက skin ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ portrait ပုံမှာဆိုကျွန်တော် skin ကို recovery ပြန်လောက်ရမှာဗျာအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ red ကိုရွေးလိုက်မယ် red ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် blend if မှာကျွန်တော် red ကိုရွေးလိုက်မှာနော် okay ဒီအယောင်တွေဒီ red အပေါ်မှာတက်ရောက်မှုမရှိခြင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ blend if မှာကျွန်တော် order နဲ့ click နှိပ်ပြီးတော့ဒီအတုံးနှစ်တုံးကျွန်တော်ခွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆွဲရွှေ့သွားလိုက်မယ်နော်ကိုလူသလားပေါ့နော်ကိုလူသလားကိုဆွဲရွှေ့သွားမယ်ပြီးရင်ဒါလေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးပြန်လိုက်ခြင်းလိုက်လို့ရသေးတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် skin ပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတိတ်မရှိတော့ဘူး skin ကိုငကူ color အတိုင်းလေးပြန်ရမယ်ဒါလည်းပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ရတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ် before ဒါလေး after ပေါ့နော် ဒါလေ after okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ okay ဒါ blank blank if ပါကျွန်တော် red ကိုကျွန်တော် short နေပါတယ်เนาะ okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတွားကြည့်မယ် color load app ပြီးရင်ကျွန်တော်တခြားပြင်းထန်တဲ့အရာတွေတစ်ခုရွေးကြည့်လိုက်မယ်เนาะတခြားโอเคဒီနေဒီအနေထားလေးပေါ့เนาะโอเคဒီအနေထားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က ဒီ highlight မှာဒီလိုမျိုး fade ဖြစ်သွားတာလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျရတယ်နော်ဒီမျိုးဒါမဲ့အော်ဒီ shadow မှာဒီလိုမျိုး fade ဖြစ်သွားတာလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ okay ဒီမျိုးတစ်ပုံလုံးမှာ fade ဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုပါစို့ပေါ့နော် okay အမျိုးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလွှာကိုခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်ကလစ်မယ် blend fc ပြန်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီပုံမှာ highlight ပုံမှာတက်ရောက်မှုမရှိခြင်းဘူးကျွန်တော် shadow ပုံမှာတက်ရောက်မှုဖြစ်နေတာကိုပဲလိုချင်တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် highlight ကိုကျွန်တော်ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ရှော့ချလိုက်မယ်ဒါဆို highlight ပုံမှာတက်ရောက်မှုနည်းလာပြီ okay ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းကြမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော် highlight ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ထပ်ရှော့ခြင်းနေတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါဒီ shadow ပုံမှာပဲတက်ရောက်မှုရှိမယ် highlight ပုံမှာတက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိလို့ရတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော် blend f ကိုမေ့တာလို့မရဘူး blend f တွေလည်းအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာပါဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blend if မှာကျွန်တော်တို့ gray တခုပဲကျွန်တော်တို့သုံးရတာမဟုတ်ဒီထဲမှာ RGB ဆိုတော့ရှိတယ်နော်ကိုမလိုချင်တဲ့ channel တွေကိုခွဲထုတ်လာလို့ရတာပေါ့နော် okay okay အားလုံးပဲမရှင်းတာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော် message box မှာပြန်မိလာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့နော်